ato boeri baro joakulere phabaro galera wamatire bwikɨpariro pabu se kuapɨ santo buenare jesús sio phavare títaro piritaro pa mama tiberio amatire tópano galilea yapai jesús kuamajɨtuamene joaño'o do'atínare ti do'atiere tokua'achɨ masá ñatire ajia jesús topha'achɨ ñɨa masá phayɨtire rɨnɨ ti pha'are ayoa ba'aro títaro rɨtɨka'pɨ Jesús sale si o hasu tu que pu muha tu bui pu sale si oduhire ti da chere pascua mama tiri bose ne mukito san julio masaya bose ne musu ti da chokito ma anda chori ka sare to pu duhiro Jesús phaju masato khapu ti ta de kuchinyune anyu no Felipe re o seni sinitunyune Arina masati chiti kitire no pu nuchina karimani Nine Felipe re Jesús a yo de Masín Parota, Felipe de Asinituyine, Doce Tiro Carinino, Toasinitu Chitioro Felipe C, Once Tire. Ocho sanipsa, darabas pata, nierumene, chiare malenuchi pachita, masane kainane, daka chiare malevisti pachita, nemusisi. Nire Felipe Jesure, ayo apairo samene mascaribandre, Simón Pedro se Jesure once abre. Kariro w a ma ma ma taliro sin so pa kulirire ahi chen wa i pharo ka k h n e khara. Dia meta masa se p a y u b dia hira. Ahiro ari ma anoka chi ane m u s u s i Nire Andre toanini baro m a s a n e duhi duhtiga masa. Nire Jesu sa to buenare. Toi daka t a hiro hire. Sa duhi duhti chi masa no h su p i t i a r e t a bui. Tina muadi taresakion cinco mil wataruhire. Tian u husu chinyu no Jesus e pare na kwamas k r e no ara nine. Anitu siro tasale to boi nare visti duhtire. Toa duhtichi sa se toi duhi nare visti wakai. Tusu phar wai khare visti tinare. Hipi t i n a n u a r a tichu duaro puro. c h i a l e tinare visti. Baro masase yahpi de are. Tian yahpi de chinyu no Jesús sane o senilla ure. Tichu de arire no no sa kamacho pañonga. Ayo ana tichu de are ne bosi. Nire, toani chi tiona sase. Cinco pan kuriri d e salire. Sansa kamachuchu. Doce puse barbijare. Ahia Jesús tire to tuamene to yoaño chiña. Masase o senine. Ostoka tahira. Ariro kuamakun yare ya umutnariro. Ari ya papu. Taroka. ti ni di ro mani kho ta li ro thira ni re ti na a ya ti na he su re ti phu to ro hi ti ro khi to re nya so do ma ne he su ti ani tho to re ma si no phari tu re kin ro ta te ke pu a wa re